Azərbaycan ərazisi 5 orografik vahidə bölünür. Bunlar Böyük Qafqaz, Kür çökəkliyi, Kiçik Qafqaz, Orta Araz çökəkliyi və Arazyanı silsilələr, Talış dağları və Lənkəran ovalığı. Orografik quruluş Azərbaycan Respublikası Alp-Himalay dağlıq qurşağında yerləşir. Respublika ərazisinin xeyli hissəsini böyük düzənliklər təşkil etsə də, dağlıq ölkələrə aid edilir. Azərbaycanda yerləşən Böyük və Kiçik Qafqaz silsilələri və Talış dağları onun ərazisinin 3də 2 hissəsini tutur. Azərbaycan ərazisinin hipsometrik amplitudası böyük olmaqla Xəzər dənizi sahilində mənfi 26 metrlə, dəniz səviyyəsindən 4466 metr yüksəkliyə qədər ucalan Bazardüzü zirvəsi arasındakı yüksəklik fərqindən əmələ gəlir və 4492 metrə bərabərdir. Professor Piriyevin hesablamalarına görə Azərbaycan ərazisinin 42%-i 200 metrə qədər yüksəklikdə, 31 faizi 200-1000 metr yüksəkliklər arasında, 19,5 faizi 1000-2000 metr yüksəkliklər arasında, 6,5 faizi 2000-3000 metr yüksəkliklərdə və yalnız 1 faizi 3000 metrdən yüksəklikdə yerləşir. Göstərilən rəqəmlərdən heç də belə nəticə çıxarmaq olmaz ki, Azərbaycanda düzənliklər yalnız yüksəkliyi 200 metrə qədər olan ərazilərdir. Azərbaycan ərazisi çox kontrastlı, orografik və hipsometrik şəraitə malik olduğuna görə Burada dağlıq və dağətəyi sahələrlə düzənliklərin sərhədi bəzi yerlərdə cəmi 0 metrlik horizontaldan keçir. Bir çox hallarda isə düzənliklər nəinki yüksəkliyi 200 metrə qədər olan ərazilərdə, hətta 300-400 metr hündürlüklərdə Gəncə Qazax, Qarabağ, Arazyanı maili düzənliklər, Qanıq Həftəran vadisində bəzən 500-600 metr yüksəkliklərdə az yer tutmur. Azərbaycan ərazisinin oroqrafik quruluşunun ən xarakterik xüsusiyyətlərindən biri burada dağ sistemləri və düzənliklərin bir-biri ilə növbələşməsidir. Əsas oroqrafik vahidlər Ümumqafqaz istiqamətində, yəni şimal-qərbdən cənub-şərqə uzanır. Son zamanlar bir sıra tədqiqatçıların ayırdıqları antiqafqaz istiqamətli elementlər yalnız xəritə və kosmik şəkillərin dəqiq təhlili nəticəsində aşkar edilib. Daha sonra həmin oroqrafik elementlərə Baş Qafqazın cənub-şərq batımında yerləşən Qobustan və Abşeron yarımadası Bu böyük dağlıqdan cənubdakı Qanıq Həftəran vadisi, Arazboyu zonadan Naxçıvan dağlıq və düzənlik sahələri aid edilə bilər. Məsələn, Dərələyə, Zəngəzur silsilələri, Arazyanı düzənliklər və s. Azərbaycanın cənub-şərqində yerləşən ensiz Lənkəran ovalığı və Talış dağları da elə bu qəbildən olan oroqrafik elementlərdəndir. Bu dağlar İran ərazisində daha böyük sahə tutan Elbrus, Boqrovdağ dağ sistemləri vahid bir orografik zona yaratsa da, onun Azərbaycan Respublikası ərazisində yerləşən hissəsi Böyük Qafqazla müqayisə edilə bilməz. Beləliklə Azərbaycan Respublikası ərazisində şimaldan cənuba aşağıdakı iri orografik vahidlər ayrılır. Xəzəryanı düzənliklər, bunlar Samur Dəvəçi ovalığı, Qusar Maylı düzənliyidir. Böyük Qafqaz silsiləsi Kür çökəkliyi, Kiçik Qafqaz dağları, Arazyanı silsilələr və orta Araz çökəkliyi, nəhayət Talış dağları. Azərbaycan ərazisində başqa orogen qurşaqlarda yerləşən ölkələrdə olduğu kimi bütün az-çox böyük ölçülü oroqrafik elementlər müəyyən tektonik strukturlara uyğun gəlir. Buna görə relyefin xarakteristikasını verərkən ayrı-ayrı müəlliflər oroqrafik, orotektonik, morfotektonik, morfostruktur xarakteristikası məfhumlarını da işlədirlər orografik xarakteristika zamanı relyefin genetik məsələlərinə toxunmadan onun sadəcə morfoqrafik xüsusiyyətlərini göstərməklə kifayətlənirlər. Burada morfostruktur təhlilə xüsusi yer verildiyinə görə Azərbaycan relyefinin orografik xarakteristikası da göstərilən mövqedən şərh edilir. Yuxarıda göstərildiyi kimi Azərbaycan Respublikasının ən böyük orografik vahidləri Böyük Qafqaz, Kiçik Qafqaz dağları və onların arasında yerləşən geniş Kür çökəkliyidir. Respublikanın cənub-şərqində yerləşən Talış dağları bir növ Kiçik Qafqazın cənub-şərqə davamı hesab edilir. Tektonik cəhətdən. Alp-Himalay orogen qurşağının ayrı-ayrı bölgələri oroqrafik quruluşunun özünə məxsusluğu ilə bir-birindən ciddi fərqlənir. Qurşağın ön Asiya yaylaları regionun ən ümdə xüsusiyyətli daxili yaylalar və onları əhatə edən kənar dağ sistemləridir. Adətən kənar dağ sistemlərini ətrafdan maili düzənliklər haşiyələyir. Bu düzənliklər dağ ətəyi, əyilmə zonasında yerləşməklə əksər hallarda cavan qırışıqlığa məruz qalmış Pliosen, Pleistosen çöküntülərindən, yəni dəniz və kontinental mənşəli çöküntülərdən təşkil olunmuşdu. Ön əyilmə düzənlikləri bəzi sahələrdə orogen qurşaqla platforma düzənlikləri arasında keçid təşkil eləyir. Məsələn, Ön Qafqazda. Bir sıra ərazilərdə isə dərinlik qırılmaları ilə dəniz altına gömülüb. Məsələn, Pont dağlarının şimal ətəyi boyu, qərbi Tavrların Cənub ətəyi boyu buna misal ola bilər. Türkiyə və İran əraziləri ön Asiya yaylalarını əmələ gətirən 3 böyük orografik zonada yerləşdikləri halda Azərbaycan Respublikası ərazisinin yalnız az hissəsi ön Asiya yaylaları qurşağında yerləşir. Bura Naxçıvan Muxtar Respublikası, Gəncə Qazax və Qarabağ regionlarının dağlıq sahələri və Lənkəran, Talış dağları aid edilir. Respublika ərazisinin çox böyük bir hissəsini təşkil edən Kür çökəkliyi və Böyük Qafqaz bu qurşaqdan kənarda yerləşməklə Alp-Orogen qurşağının bütün başqa bölgələrində təkrarlanmayan oroqrafik quruluş və morfostruktur planı əmələ gətirir. Böyük Qafqaz oroqrafik vahidi Azərbaycan Respublikası ərazisinin ən möhtəşəm oroqrafik vahidi Böyük Qafqaz dağlarıdır. Uzunluğu 1500 kilometri ötən dağ sistemi şimal-qərbdə Taman yarımadasından cənub-şərqdə Abşeron yarımadasına qədər uzanır. Onun tektonik və orografik davamı isə Abşerondan şərqdə sualtı Abşeron astanasını əmələ gətirir və Türkmənistan sahələrinə qədər uzanır. Bu astana Xəzər dənizi çökəkliyinin iki dərin və böyük əyilmə sahələrini, cənubi və orta Xəzər çökəkliklərini bir-birindən ayırır. Böyük Qafqaz silsiləsi qərbdə Gürcüstan Respublikası ilə sərhəddə yerləşən və hündürlüyü 3374 metr olan Tinov Rosso zirvəsindən Azərbaycan ərazisinə daxil olur. Lakin bu zirvədən hündürlüyü 4466 metr olan Bazardüzü zirvəsinə qədər uzanan suvarıcı silsilənin yalnız cənub yamacı Azərbaycan ərazisində, şimal yamacı isə qonşu Dağıstan Respublikası ərazisində yerləşir. Tinov Rosso zirvəsindən Bazardüzünə qədər baş su ayrıcı silsilə çox əylintili olub, gah şimala, gah cənuba meyl eləyir. Su ayrıcı silsilənin burada ən uca zirvələri hündürlüyü 3648 metr olan Quton, 3481 metr olan Ahvay, 3465 metr olan Qaraqaya, 3546 metr olan Saylaxan, 3879 metr hündürlüyü olan Məlkəmud, 3879 4020 metr olan Raqadan zirvələridir. Bu rəqəmlərdən görünür ki, cənub-şərq istiqamətində baş su ayrıcı silsilənin hündürlüyü 3600 metrdən 4000-4400 metrə qədər artır. Yüksəkliyi 4000 metri ötən 4466 metr hündürlükdə olan Bazar düzü 4191 metr olan Tufan zirvələrindən şərqə baş su ayrıcı silsilənin hündürlüyü tədricən azalır. Hündürlüyü 3629 metr olan Babadağ zirvəsindən şərqə isə dağlar daha kəskin alçalır. Məsələn, Bazardüzündən Babadağa qədər 45 km məsafədə yüksəklik 837 metr azaldığı halda Babadağdan Dübrar dağına qədər olan 45 km məsafədə hündürlük 1424 metr azalır. Bu isə hər 10 kilometrdə 315 metr deməkdir. 2205 metr hündürlüyə malik olan Dübrar dağından cənub-şərqə baş su ayrıcı silsilənin davamında 1026 metr hündürlükdə olan Kəmçi və 336 metr hündürlükdə olan İlxı dağ tirələri yerləşir. Azərbaycan daxilində baş su ayrıcı silsilənin ən hündür hissəsi Fiça ilə Qudyalçayın yuxarıları arasında yerləşən hissəsidir. Burada uca zirvələrin hündürlüyü 4 kilometri aşır. Yan silsilədə də bu hipsometrik fərqlər sanki təkrar olunur. Lakin Bazardüzü və Şahdağdan qərbə yan silsilənin yüksəkliyi baş su ayrıcı silsilənin yüksəkliyindən artıqdır. Göstərilən xüsusiyyətlər Bazardüzü dağı və Şahdağ masivi sahəsində böyük bir köndələn qalxma zonasının yerləşdiyini sübut edir. Mövcudluğu hələ xeyli əvvəl söylənmiş bu qalxmanı geoloji morfostruktur təhlilsiz, sadəcə orografik və hipsometrik təhlil yolu ilə sübuta yetirmək olar. Baş su ayrıcı silsilə mürəkkəb orografik quruluşa malikdir. Suayırıcı silsilədən cənuba və şimala bir sıra köndələn və qısa tirələr ayrılır. Həmin köndələn tirələr hipsometrik və topoqrafik xəritələrdə kosmik fotoşəkillərdə çox aydın görünür və onların böyük əksəriyyəti tədqiqatçıların tərtib etdiyi xəritə və sxemlərdə göstərilmişdi. Köndələn tirələrin əksəriyyəti eyni istiqamətli tektonik çatılar üzrə çay dərələrinin əmələ gəlməsi və dərinləşməsi ilə əlaqədar yaranmış və Cənub Yamac çayları hövzələri arasında su ayrıcı təşkil edir. Cənub yamacda qərbdən şərqə aşağıdakı əsas köndələn tirələr ayrılır. Qubağ, Əyri-Güney, Murov, Həmzəqor, Qumbaşı Küpçal, Qaflan, Xanyaylaq, Qazdağ, Fiy, Rüstənbaz və s. Göstərilən və bir çox başqa köndələn tirələr irili xırdalı 30-dan artıq olmaqla baş su ayrıcı silsilədən cənuba uzanır və kəskin şəkildə Qanıq Əyriçay vadisinə gömülür. Göyçay dərəsindən şərqə cənub yamacın orografik quruluşu dəyişir. Burada baş su ayrıcı paralel, lakin qısa və orta dağlıq Qovdağ, ondan cənubda isə Niyaldağ silsiləsi, Müdrü və Lahıç dağ daxili çökəklikləri meydana çıxır. Baş su ayrıcı silsilənin şərqə davamında 2205 metr hündürlüyə malik olan Kolam, 1371 metr hündürlüyə malik olan Aladaş silsilələri və Kəmçi tirəsi yerləşir. Böyük Qafqazın cənub yamacı zonası Girdmançay dərəsindən şərqə xeyli genişlənərək Şamaxı, Qobustan və Abşeron sahələrini əmələ gətirir. Şamaxı-Qobustan alçaq dağlığının oroqrafik quruluşunun ən görkəmli elementləri qərbdə Girdiman çaydan Mərəziyə qədər olan ərazini əhatə etməklə geniş yaylalar. Bunlara Gürcüvan, Şamaxı, Mərəzə yaylaları və alçaq tirələrin əmələ gətirir. Şamaxı yaylasından şimalda isə daha geniş və teraslı çay dərələri ilə kəsilmiş Qız Meydan yaylası yerləşir. Bu ərazinin hündürlüyü isə 1000-1400 metr arasındadır. Şərqdə bu oroqrafik sahələri Qobustan əvəz eləyir. Burada qısa və alçaq asimetrik quruluşda tirələr əksərən dairəvi formada sinklinal platolar, çökəklər, bunlara ceyran keçməzi, pir saatı, torağay və qarayıbadı göstərmək olar. Eyni zamanda bu ərazidə çoxsaylı palçıq vulkanlarının dağlarını, Torağay, Böyük Kəniz, Kiçik Kənizi, Güzdəyi və başqalarını göstərmək olar. Abşeron yarımadasının qərb və şərq hissələri oroqrafi xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər. Yarımadanın qərb hissəsi bir növ cənub-şərqi Qobustandan fərqlənmir. Burada reliefin əsas formaları alçaq və qısa tirələrdən, nəlbəkivari sinklinal plato və çökəklərdən, erozion tektonik dərələrdən, çökəklərdən, palçıq vulkanı təpələrindən ibarətdir. Alçaq və qısa tirələrə Şabandağ, Fatmani tirələrin, Nəlbəkivari sinklinal plato və çökəkliklərə Güzdək yaylasın, Bakı muldasın, erozyon tektonik dərələrə Yasamal dərəsin, çökəklərə isə Ceyranbatan, Masazır, Böyük Şuru, eyni zamanda Palçıq vulkanı təpələrinə isə Lökbatan, Zigilpiri, Keyrəkini göstərə bilərik. Yarımadanın şərq hissəsində Fatmay və Zığ xəttindən şimal-şərqdə düzənliklər relyefin ən geniş sahəsini əhatələyir. Baş suayırıcı silsilədən şimala bir sıra köndələn tirələr ayrılır. Bunların ən böyükləri Qudyalçay ilə onun sağ qolu Ağçay, Ağçay ilə Babaçay və Babaçay ilə Cimiçay arasında yerləşən Qoca dağ, Xınalıq, Baba dağ köndələn tirələridir. Şimal yamacda baş suayırıcı çox sıxılmış və buna görə də çox yerdə o qədər də aydın seçilməyən Qaytar Qoca silsiləsi əsasən Baba dağdan şərqə uzanır. Azərbaycan daxilində Böyük Qafqazın ən mühüm orografik elementlərindən biri yan silsilədir. Yan silsilə baş su ayrıcıdan 20 km şimalda yerləşməklə ona paralel olub şimal-qərb, cənub-şərq istiqamətində Şah dağ masivindən Beşbarmaq dağına qədər 115 km məsafədə uzanır və Zarat yaxınlığında boğaz düzənliyinə gömülərək bir orografik element kimi yox olur. Yan silsilənin qərbində ən uca və böyük relyef forması Quba və Qusar şəhərlərindən təkrar olunmaz mənzərəsi açılan və nəhəng bir qayma şəklində Qusar maili düzənliyi səthindən 2,5-3 km göylərə ucalan Şahdağ massividir. Massivin səthi onu əhatə eləyən dərələrin dibindən sanki möhtəşəm qala divarları şəklində 2000-2500 metr ucalır. Qusarçayın dərin dərəsindən şərqdə Şahdağ massivinin şərqə davamını təşkil edən və eyni süxur qatlarından qurulmuş hündürlüyü 3726 metr olan Qızılqaya massivinin yerləşdiyi Mıxdökən silsiləsidir. Bu silsilə şərq istiqamətində xüsusilə Qudyalçay dərəsindən şərqdə kəskin alçalır. Burada yan silsilənin maksimal hündürlüyü 2383 metrə çatır. Buduq yaylasında Çərəkə dağı. Yan silsilənin şərqə davamını Yerfi Qaraçay ilə Vəlvəlçay arasında yerləşir. Təklə Vəlvəlçay ilə Gilgilçay arasında yerləşir və beşbarmaq tirəsi Gilgilçaydan şərqə 881-522 metr arasında olan ərazilər yerləşir. Burada yan silsilənin maksimal hündürlüyü Buduq yaylasında Çərəkə dağı olub 2383 metrə çatır. Yan silsilənin şərqə davamı Yerfi, Qaraçay ilə Vəlvəlçay arasında yerləşir. Təklə Vəlvəlçay ilə Gilgilçay arasında yerləşməklə 1491 metr hündürlükdə yerləşir və beşbərmaq tirəsi isə Gilgilçaydan şərqdə 881-522 metr arasında yerləşir. Şahdağdan 5 barmağa qədər 110 km məsafədə yan silsilənin yüksəkliyi 3700 metr azalır. Burada yüksəkliyin azalma qradiyenti hər 10 kilometrə 336 metr təşkil eləyir ki, bu baş su ayrıcı silsilədə olduğundan xeyli artıqdır. Yan silsilənin ən xarakterik xüsusiyyətlərindən biri Gilgit çaydan qərbə onun ox hissəsində geniş platoların mövcud olmasıdır. Yan silsiləni su ayrıcı silsilədən fərqləndirən başqa bir əlamətdar xüsusiyyət Onun dərin köndələn çay dərələri ilə Qusarçay, Qudyalçay, Qaraçay, Vəlvəlçay, Gilgilçay, Ataçay ilə kəsilməsi və ayrı-ayrı bloklara parçalanmasıdır. Baş su ayrıcı silsilə ilə yan silsilə arasında yerləşən dağdaxili çökəklər şimal yamacın orografik quruluşunu daha da mürəkkəbləşdirir. Bunlar Şahdüzü, bunlar Şahdüzü, Xınalıq, Yerfi Qonaqkənd, Xaltan Gilgilçay, Qilgilçay, Tıxçay və başqalarıdır. Yan silsilədən şimalda alçaq və orta dağlıq qurşaq hündürlüyündə yerləşən bir sıra asimetrik quruluşda çay arası köndələn tirələr yerləşir. Bunların mütləq hündürlüyü qərbdə 1500-1900 metrə bərabərdir. Bu orografik zonada bir sıra kiçik çökəkliklərə də rast gəlmək mümkündür. Bunlara Rustov, Xələflər çökəklikləri misal göstərə bilərik. Bu axırıncı orografik elementdən şimal-şərqdə Vəlvələçay və Samur çayları arasında 200-800 metr yüksəkliklərdə böyük çayların əsl qutuvari teraslı dərələri ilə kəsilmiş qusar, əslində Quba-qusar maili düzənliyi. Bu maili düzənliklə Xəzər dənizi arasında isə cənub-şərq istiqamətində çox daralan 30-35 kilometrdən 5-10 kilometrə qədər Samur dəvəçi ovalığı yerləşir. Bu ovalıq Gilgil çaydan Sumqayıta qədər 70 kilometr məsafədə olduqca ensiz, yəni 2-5 kilometr arasında dəyişən boğaz düzənliyi ilə əvaz olunur.